こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具を使って茶色ばっかりの絵を描いていこうと思います。茶色って言ってもいろんな茶色があるんですけど、茶色以外の色を混ぜていろんな茶色を作っていこうと思います。茶色の作り方がわからない方は、もし茶色を持ってない時に茶色が必要になってしまった、なんて時のために参考にしていただけたらと思います。 茶色は三原色の赤、青、黄色の全部を混ぜることによって茶色ができます。茶色といっても焦げ茶系、赤茶系、黄土色系とか色々ありますが、焦げ茶系を作るときは赤と青を多めに、で赤茶系を作るときは赤を多めに、で黄土色系を作るときは黄色を多めに入れるとそういった色ができます。 この黄色赤青の三原色の比率によっていろんな茶色を作ることができますちょっと三原色の黄色マジェンタシアンちょっとこれで茶色らしい茶色を作っていきます茶色ですねちょっと白を足します 薄いピンクみたいな茶色を作りますこれを茶色と言えるか分かんないですけど今度は焦げ茶系の色を作ります 焦げちゃってるグレーですねこれね黄色が必要茶色らしくなりました この3色全部混ぜるということなので黄色と青を混ぜるとグリーンになりますねなのでグリーンと赤系の色を入れると茶色になりますそして青と赤で紫になるので紫と黄色を使っても茶色ができますそれから赤と黄色でオレンジですねオレンジに青でも茶色になります ただこの3つの色の比率とかいろいろあるので紫と黄色とか混ぜて茶色になるって言ってもこれにまたちょっと赤を足すとかそういった感じで本当に無数の茶色を作ることができますあと同じ緑でもいろんな種類のグリーンがあるしまあその基本はこの3色が全部入ったのが茶色ということでそれを考えていろいろ調合していくといろんな茶色ができていくというわけです ょっとこの黄色がかったエンパイアグリーンっていうのとカドミウムレッドライトちょっとオレンジがかった赤ですねを混ぜてみますこんな感じで赤茶っぽい色ができてますグリーンを多く入れたやつとこんな感じですねまだグリーンですね 生飲食だと赤茶を作るのにいいですねこんな感じの茶色ですちょっとこれにさっき使ってたより濃い黄色ですね入れてみますこんな感じの黄色になります黄色じゃない茶色になりますここに白を混ぜてこんな茶色ができました 今度は紫と黄色を使ってみますしつこい方の黄色を入れてこんな色ですね 今度はここに紫を足しますこんな感じになりましたちょっと乾かしてそれからちょっといろんな茶色を足していこうと思いますフタログリーンとカドミウムレッドミディアム 赤の方を多めに足しますカドミウムイエローライトシアンと マジェンタをほんのちょっと白を混ぜます ほぼ茶色なんですけど紫とグリーンが入ってるような感じです茶色で統一した絵にしようと思ったんですがちょっと気が変わって仕上げは茶色じゃない色を足していこうと思います こんな感じの絵が完成しましたタイトルは猫同伴デートです仕上げは茶色じゃないのも少し入れてみましたこの辺とかピンクっぽい茶色と思って作ったんですけど茶色って呼んでいいかわからないしこの辺もちょっとグリーンって感じですがこれはこれで自分で気に入っていますそんな感じで茶色を作るっていうのは結構簡単ですということで今日は茶色以外の色を混ぜて茶色を作って絵を描いてみました。